Also was man hier sieht, ist äh, ein Skriptorium, also ein Schreibpult. Ein Skriptorium ist an sich das genannt worden, wo der, wo der Schreiber äh, im Kloster drin geschrieben hat. Ähm, aber auch, äh, es hat solche Schreibpulte auch, bei, auch in Universitäten und so weiter gegeben. Und was man da jetzt sieht zum Beispiel ist, ein, ist eine Handschrift, die ich geschrieben habe, also eine Urkunde aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert von Friedrich Barbarossa. Die ist geschrieben auch auf äh, mit dem Grenzenkiel, also der Grenzenkiel mit dem hat man so geschrieben, den hat man normalerweise gekürzt oder leicht so. So hat man eigentlich nie geschrieben, weil das eigentlich nicht, also auf den Abbildungen sieht man es nie, weil es eigentlich so einfach sehr, un, un äh, sehr doof ist zum, zum Schreiben. Darum schneidet man die ab. Also da sieht man die Schrift, das ist die, die sogenannte ähm, diplomatische Minuskeln. Das ist eine Abwandlung von der karolingischen Minuskel. Also sie hat die typischen Formen, die die karolingische Minuskel hat. Die ist sehr gut lesbar, hat äh, sehr offene Buchstabenformen, aber die diplomatische ist typisch noch für das oben unten, für die starken Ober- und Unterlängen. Vor allem für eine Kaiserurkunde, wie das jetzt ist, sehr typisch. Da sieht man übrigens, wo die geschrieben ist, nämlich da unten im Castrum Lenzeburg. Das heißt, das ist eigentlich der Beleg, dass der Kaiser Friedrich Barbarossa auch auf der Lenzburg selber war. Das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel von dieser Urkunde. Und sonst, natürlich in das Skriptorien sind dann Handschriften geschrieben worden, wie jetzt das, das ist eine Kopie vom Passauer Evangelistar. Der ist, das ist eine Prachthandschrift aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert, die ähm, in Passau geschrieben worden ist wo man äh, sieht, dass der jetzt sehr stark mit Gold geschaffen worden ist. die ist eingebunden in, äh, in, in Brokatstoff, also wahnsinnig äh, teure, äh, teure Sache. Es hat sehr, sehr viel Farbe gebraucht. Ähm, wir müssen mit Gold arbeiten. Das war äh, auch damals sehr ein sehr teures Buch. Gewesen. Heutzutage sind die immer noch teuer. Das ist jetzt äh, ein Faksimile wo wir halt dabei haben, um, um den Leuten zu zeigen, um das mal anlangen, weil das kann man in einem, in einem, Museum oder so, kann man so etwas unmöglich, unmöglich anschauen. Für das haben wir auch verschiedene Ausschnitte von Handschriften mitgenommen, wo wir ähm, einerseits nochmal vom Passauer Evangelistar ein paar Lagen, das hat Lagen geheißen, also man hat eigentlich den Teil geschrieben und dann reingehängt ins Buch wir haben aber auch noch ähm, spätmittelalterliche Beispiele. Das ist zum Beispiel vom Petersborough-Psalter eine Doppelseite, die mit Gold und mit, äh, mit Lapislazuli geschrieben worden ist, also sozusagen das Nonplusultra von der, von der, vom, vom teuren Buch. Oder da auch, wo mit Purpur und mit, äh, mit Gold geschrieben worden ist. Und das sind aber natürlich so die alleredelsten Versionen, die alleredelsten Möglichkeiten gewesen, überhaupt eine Handschrift herzustellen. Wobei der, der üblicherweise eigentlich auf, Fein, auf Pergament geschrieben worden ist, auf Sottigen und die normalen Pergamenturkunden sind auch nicht viel grösser gewesen wie das. Also es war eine relativ kleine, relativ kleine Angelegenheit. Gewesen. Vorgeschrieben hat man auf, auf Wachstafeln, das sind Wachstafeln jetzt in verschiedenen Grössen gegeben. In den Klöstern sind die meistens sehr, sehr groß gewesen. Und da hat man dann mit so einem Griffel hat man eigentlich drauf geschrieben und hat nachher, äh, nachher die Notizen können über, äh, überbringen auf, aufs Pergament. Das Pergament war schon damals sehr teuer. Gewesen. Also der Begriff, es passt auf keine Kuhhaut, kann man sich gut vorstellen, wenn man sagt, dass das da jetzt eine ganze, eine ganze Ziege ist. Da. Das ist eine komplette Ziegenhaut jetzt als Pergament. Da geht nicht wahnsinnig viel drauf von so einer Prachthandschrift. Und zum Schreiben brauche ich dann auch noch ein, ein Federmesser. Das ist zum Beispiel das ist eine, Kopie, eine Nachbildung von einem Federmesser aus dem, aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert, das man eigentlich braucht hat, um beim Schreiben das Pergament abzudrücken. Also man hat eigentlich immer müssen das Pergament ein bisschen unten behalten auf dem Schreibpult, damit, äh, damit es nicht springt beim Schreiben. Das ist so ein bisschen Trick. Gewesen. Vorgeschrieben hat man mit einem Bleistift zum Beispiel oder vorzeichnet, das ist ein Stift aus Blei, also ein massiver Bleistift. Nicht wie heute, wo es aus Graphit ist. Zum Teil.